lambangnya negara Republik Indonesia Putra bisa mencolo putra Putra bisa mencolo putri Nanging ora padha karo menungsa sejati ini Prabu Singabaro Awake menungsa Sirai singa Utawa macan Golaki Amargi Prabu Singobaro Ora padha karo menungsa sejati ini Awake menungsa Sirai singa utawa macan Lamaran ora ditampa marang Dewi Sangolamit Wong Ponorogo Bonjeng bonjeng Iblis laknat Ia cecogetan Ia bunyaku Ia bandaku Hei Wong Kadipaten Ponorogo Kadipaten Ponorogo tak gawe Banjir getah Umpamu ngetok prengo risak barok Ojo sampai milih sing lurus Tak terjang barongan yang Iki dilihati ditumpakno Prabu Singobarok kali diuruh 是啊。 Gusti Gusti Allah kang Maha Kuwasa Ibu dan Ibu dan Ibu dan Ibu Ibu dan Ibu dan Ibu saking keluarga besar setia kawan mugi anda ing dipun hitang dipun dadosaken putra ingkang salihah amin ya Robbal alamin dibacetaken mama Gracias.